Hello everyone and welcome back to another video. This is Muhammad Najib and today we are going to talk about the chapter 5 اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن chapter الرابع الخامس ونحل التمارين مالته بالبداية الفكرة مالت هذا ال chapter ال creative thinking الفكرة الإبداعي يعني هو اصلا الابداع فد شيء انت هو اتيان بشيء مغاير عن القديم هو الاتيان بشيء مغاير عن القديم انه انت تعبر عن فد شيء او تبدع فد شيء جديد آه، كان قديما وتبدع به انه انت فبالنسبه للتمارين اللي موجوده عندنا هنا identify the other purpose يعني الغرض من القطعه the main purpose the main idea لهذه القطعه هي teach readers how to think creatively انه تعلمنا احنا القراء شلون احنا نفكر بشكل مبدع ونترك التفكير التقليدي. السؤال الثاني by giving readers some quick exercise exercises to do the author gives them opportunity to يقول بهاي النقطة انه اه تم اعطاء بعض التمارين الى القراء حتى ينطيهم فرصة لكي to think to think something think something different حتى تفكر بشيء مختلف يعني انطانا تمارين يخلينا احنا نفكر بشيء مختلف كل واحد حسب طريقته حتى يتم الابداع ما نبقى بطريقه ونمط واحد رقم ثلاثة the main idea of this of this reading is that الفكرة الأساسية لقراءة هذه القطعة هي to create people sometimes break the rules to explore new ideas إذا الفكرة من هاي القطعة انه يخلي الناس تكسر التقليد او تكسر النمطيه وتنتج افكار جديده افكار مبدعه افكار جميله رقم اربعه scanning for details according to the author people who think creatively do the all of the following except uh, stay routine through them هنا يقول uh, الناس اللي تفكر الناس هي بشكل عام كليتها تفكر بشكل مبدع والناس اللي يفكرون بشكل مبدع هم ناس جيدين يعني بشكل عام والناس اللي راح يبقون ما ينجحون وراح يكونون تحت دائرة معينة هم الأشخاص اللي يبقون stay on routine يبقون في نفس الروتين في مسار حياتهم بالنسبة لرقم خمسة after reading this article بعد قراءة هذه المقالة you can infer that the author would probably approve of teachers who who have students guess that what they are thinking آه، يعني القصد انه يعني حتى القارئ يقول بعد قراءة هذه القطعة يمكنك أن تخبر أو تحد تثبت that would you probably prove of teacher to guess their they are thinking to make them thinking in a new way حتى تخلي القراء أو الناس تفكر بطريقة آه، مبدعه، احنا هي الفكره الاساسيه بالموضوع انه الواحد لازم يفكر بطريقه مختلفه وطريقه جديده. ما يبقى بنفس الروتين لان الروتين قاتل والروتين ممل، الروتين ما ينتج فد شيء جديد مبدع. فهاي الفكره من هذا القطعه النقطه. سادسا يقول هو طبعا من تقرا القطعه راح تشوف اكو محادثه الفكره من المحادثه حتى نعرف الناس المبدعه نتعرف على الناس المبدعه ويعني آه، ان هم يوافقون راي الكاتب ورا ما تقرا القطعه راح تفهم الكلام رقم سبعة يعني نغمة القطعة هي serious جدية مو حزينة ولا amusing ولا angry ليست angry برأيي الشخصي انا اشوفها serious يعني هي جدية الموضوع بي جدية ما بي ضحك ولا بي حزن ولا بي غضب بالنسبة لتمرين B فهذا هو matching techniques الحلوية الحل راح يكون ويا رقم اي a particular way of teaching of doing thing يعني هي التكنيك هو نفسه يعني تقنية لأداء شيء معين رقم اثنين ويا ال F the way that you think about something your point of view اللي هي طبعا هي رقم F perspective معناها ال point of view طريقة معينة نمط معين آه، رقم ثلاثة ويا رقم E يعني uh, to use or control something حتى تسيطر على شيء معين رقم D uh, رقم أربعة ويا D اللي هي يتألف من معناها وخمسة ويا B very uh, not very exciting يعني فد شيء ليس ممتع ordinary يعني فد شيء اعتيادي ورقم ستة ويا C اللي هي معناها يؤجل postpone بمعنى يؤجل هسه راح ننتقل الى موضوع مهم جدا وهو ال building vocabulary building vocabulary هذا الموضوع شويه مهم لازم نركز عليه عندنا اليوم ال figures of speech واغلبكم ماخذينها بماده الادب المرحله الاولى والثانيه Figures of speech is a way of using words creatively. Some figures of speech, metaphors and simile. بعض من الاشكال الكلام والاغراض الشعريه هي عباره على المقارنه او ال simile. وهي عبارة على أن تسوي مقارنة بشيء بشيء ال metaphor مثلا he has a heart of stone مثلا هي ال metaphor هي أن تشبه بشيء بشيء بدون ما تستخدم اللايك والاز السملي تشبه شيء بشيء باستخدام اللايك والاز وهذا تعاريف كلش مهمة الشرح هذا كلية مهمة هن والأمثلة عليهن هن والأمثلة عليهن هذا تعريف مهم والأمثلة عليهن أيضا مهمة وهذا هذا الكلام أيضا كلش مهم هذا كلام جوه عندنا هيك اختيارات هم شوية مهمة لازم نركز عليهن النقطة الأولى B ثانية هذني مرادفات أيضا لازم نحفظن C أيضا هنا هذا الحل C ورقم ثلاثة الحل هو A رقم ثلاثة الحل هو A وهنا لازم ننوه على شغلة انه اكو تمارين بعض الاساتذه ما ياخذونهن فانت تاكد من استاذك اللي بالجامعه وحاول تركز على الاشياء اللي هو يريدها لانه هذا الشيء راح يساعدك بانه تفهم الاشياء المهمه وحاول تركز على اسئله اسئله الاستاذ لسنين سابقه او حتى لو اسئله يعني الكترونيه حتى تتعرف على نمط الاستاذ وتعرف شلون يحب يجيب اسئله حتى تقرا تقرا حسب ما يريد وبالتالي انت راح تقدر تجاوبه جواب جيد لان مره عليك نمط الاسئله من قبل اتمنى يعني تشتركوني بقناتي على اليوتيوب وكذلك تشاركونها لبعض زملائكم حتى يستفادون من هذا الفيديوهات هذا الفيديو اذا شفت تفاعل قوي بي فراح اكمل يعني بوقت قريب جدا المادة لان انا ما عندي وقت حقيقة كلش مشغول بس اذا شفت من عندكم تفاعل حلو حقيقة يعني اشجع واشجع واقدر اكمل المادة اكثر واكثر فلا تنسون تشتركون بالقناة وترسلونها لزملائكم